Так, я надо захожу. Угу, так аккуратно, там вроде снайпер. Помни сначала. Я сейчас меня позицию. Да я не вижу ни хрена, у него 200 экран мультифактор. Так, угу. пр пробежал с твоей стороны. У меня такое было, но вот когда сидишь на позиции, то нормально. На бункер собежит толпа целая, человек 5 него ну, еще удара штыком не проходит. Подваться по бокам. А где здесь Christmas 3? Написал. Прямо по центру карты, посмотри. Центр точка. Ага, сейчас. Да, вижу. Убил. Такая приду была соска. В бункере дайв командир. И даже еще кто-то. Katze Russen, пока держу. Драться идут. Все, меня выбили сейчас, я втекаю туда. Оп. Все оставь, не особо не высовывайся, я с тобой. Ну там прям передо мной осторожно. Надо двигаться вперед, а то пройдут. Не успел. Угу. Мы же забери его автомат или что-нибудь. Я взял сюда. Ты забираешь зону? Да. А, то есть там много народу пока. А, на зоне. Угу. <laughs> Хорош. А, да, это был процедура. Пропадем типа по правому краю. Сейчас, попозже. Надо что-то забрать еще вторую точку. Или нет? Команду забрали. Молодцы, чуть-чуть не добежал. Пойдем, а, Да, пулемет вокруг то вообще лежит там справа. Жопа какая-то. Трапливаем. Фашисты проклятые! Блин, жадность убила. Фашисты проклятые! Я вот Извини, так, так и подумал, кстати. Чтоб вы сдохли, фрицы! Извини, брат. Там он немец какой-то, наш такая. Фашистская гадина! Пулеметчик где-то справа, вот он, в амбаре. Да, осторожно. Тебя стреляют.

Заходит в башню, прямо тебе. Осторожно. Как так-то? Ну я... Кошмар. Я высадил четко, очень четко. По магазину в него и в упор, и, и не попал. ж бульменчика пока. Башня чисто, кстати. Угу, хорош, хорош. Держи. И может быть даже не держи саму башню, а держи так справа подход вот этот. Ага. Откуда пулеметчик этот обычно шляется. А я сейчас попробую подбежать и держать тогда вход, который обычно основной. Но не заходил в башню тоже. А входит кто-то далеко справа. Ага, уже убили. Шесть секунд мы проиграли. Да. Скорее я бы сказал, что выиграли. Одну а секунду, нет. одна секунда была оставалась. Молодцы, молодцы. Mm, <laughs> не, не, не Ленинград. Ленинград Траска.